Ne meselesi safla rol aşık. Ne olup? Yani bilmesen ne olup ha? Bilmirler ne oluptu. O kırmızı hatlar çekip ver hapsını. Oğlumun kartına bilmirler ne olup. Meşguldurlar tabi meşguldurlar herkese. Ola bilmeyedirler. Ne okumak var? Her gün 4 saat yemek getirirler, pişirirler. Bu model, bu tavsiye tabi hani uşaklara reklam etmirler. Makuldu. Makuldu bir tarafa riyazadan düşsün, feniden düşsün. Böyle şey olup çamur başıma. Arvat, vaktinden talaba idim bir şut. Topa vurdum, düz amuda derdi. Sonra ne dedim muallim bana? Dedi aferin. Bir kez bu tarafı tutaydı gol olurdu. Ha, bize de vursaydı out olurdu. Bundan vazgeç vazgeç bu hakikat dökeliydi sen. mesela bu oğlan hiçbir taklayabilmedi. Evler ne mezarya kalıp ne kap kalıp düşmezsin top oynamaktan. Edebilmezler bir derece versinler özüne fazla. Dördü beş yetsinler. Ne er bu ne demek derdi bu? Usta ne et mesela anladım ben. Engin kadar hiçbir şey anlamadım bunlardan. Ya sidnat sarnamisat. İki saatte ne bahsi edirler. Diler oğlumuza kadar edipsiz. Oğlumuz sakit oğlum. Hamı derslerde düşüptü. Bu zikonun babazdı. Bu da zikonun nazdı. Babam babası sizi uşağı da baştı. Da bu da mahallim alinden delli oluptu. İndiye kadar bir harbi ucranmayıptı. İndiye kadar şuhbada yatır yatır. Calim fındık kayan calim maçtaba bir şey anlamırı. Burası da yoktu, saman var. Hakın beyni var, onun saman burasında var. Babam babası. Bir ide kadar bir, bir harf bilmiri. Bu canı şuhbada yatırı. Lafıyla yatır. Canı safsız siyahaya, ya canı fındıka, ya canı maşlama. Anlatmalarına babam. Bacım hayatım hoş geldin sen baştan gözüsüne niş yadıydan çıktı. Üç imtihana gelmedi oğlu telefon çaldım cevap vermediyiz. Oğlu bir D yazabilmez bir A yazabilmez. Onca cibi semerden de olup doğruyuz. Ben deyirəm sənə, oğlumun adını getirmekten, oğlum gece gündüz oxuru. Bu kitab belə əlindən əlindən düşmez hiç. Sonra Reza nədir? Bir taqqladı. Reza xalq düşər. İş məktəb gəlməmişik nə? Ha, məktəb görübsən. E, neçəyə qədər oxuyubsan? Yəni xəriz nəsən zənə bu xatun? Valla yarı yarıyla kadar okudum, babam çıkarttı ben de okumak el vermezsen yar kişiye veririm sana. Hani birinci iptidaide yerde seneye kadar okuyup, o çok okuyup sen, çok mühim de ha, çok mühim de bu. Ay ha, kürba şuva babam babası, kurbanı oğlum, buna da özden çatırım sana, özü cela üçe hakikat edaydık be. Birinci yarı yarıyla kadar okuyup da çok mühim bile özünü. Bana diyor, bu istikara verek. Babam oğlunuz da bağıştı, da bağıştı, da bağıştı. Şimdi çöndarım şubadan çağırım lazım. Kısa Ciko indi her da taklı. Ciko olup cuka. Özü atlı biz yayan. İndi mektep duvarısına göresen özün. Ders içinde koyar kaçar gider eve diğer yedim yemek yiyeyim gelim. Bunu hak edirler bunlar. Bak ben hak edeyim size ha. Ben kabul edem zaman benim oğluma desin Ciko. Niye değildi ben bu oğlanı para satverdim. Hatta bu oğlanı bugün sonra şikayet ederim size ha. Dur dur babam dur. Dur beni o'sha asabiyatim asabi uyandırmadın kardeşim. Şimdi blavzu joldurram jasım bira, ispat ederim da başni yoksa yok. Sıd yıldız sevabiya. Cedbo oğlanı bilamsı jatı bira ciqoni. Aga tapılsa ciqo indi. Aga tapdı jatı tapmadı Allah karimdi. Siz o cik ciqo'uzu tanır mısınız? Ne? Ah, yere, yediden bir doktor ciqo, yeri darada siler sen yere. باز بالصبر لاون إنه وغلو زجات الرغبة باخر نذا بالعبقري وغلو زوار صوغ زحمت أينشتاين ولا شنو شنونا صوغ زحمت إسحاق نيوتن ولا شكسبير ولا شمت بلاستن شكسبير ولا شمت بلاستن وجات وجات جات جات أسد يولدز جات بدأ أينشتاين بدأ يا قربان والله مجي جي جي خوجا عمي أنا قربان والله مجي جي بابوي أنا جا هي قربان والله مجي خوجا وتجي جي جي جي هي حياتي مجي خو خرق ما بابا Kuşlar, Allah kabul eder, hepsi derslerden saklı olsun bu uçak. Yedilerinden bir bırakmam. Her saçlı tüyenle bir kurban kesmişim. Allah kabul eder beni isterinizden. Baba rengi de saralım. Kalk babayı baksın ne iyidir. Al! Tamam almıyor. Yemin eder beni yersen. Bak Usta bir hakem diyeyim sana. Benim oğlum akkaridir. Yarın bir gün benim de oğlum oğlu doktor. E, riyadarsı hazırdır. Bitmakıdır sonra düz kişilik yanındadır. Gider oğlu doktor. Böyle ben yokum. Yo yo yo. Ya ya vallahi kabul etmem ne doktoru. E, Serem dayısı tek tayyar olsun. Böyle damız üstünde günde üç dolansın diyese bunun oğlu tayyardı. Lofada 150 geçsin. Oy nene, onu çıkar ki matarı açılmır, cikonu bekliler. O oh, kavul kalaydı, o matar iki çıka sen ene sen özne medrec yanaydı. Ziko, kurbanı olan biraz tez ol tayyar balçı özmesi yok da bir sefer ederiz. Vallahi ne doktor olam, ne tayyar özüm kibirse tutarlar, makavayılar. Of! işte o da. Doktorluktan, tayarlıktan döndü makava yıkmağa. Ah! işte bu da oğlunuzun haklı. Endi bir kısık tecrübe darık bilasın. Bakın ne zana zahat catırır. Baz bakın oğlunuzun ne maldı. Baz bakın oğlunuzun haklı ne kadarıktı. Ziko baba. Tıkacı diye kadar bak baba oradaysa seni baba. Cemaştaba müdür efendi işi var bile odan. İyi de oğlum. Tıkacı baba. Afarık. Hala geçsin. Oğlum senin uşağın geçsin şer şerge bir siyara sana bastı. Onu bir tane sana hafretti. Oğlum sanu beynu altın da altın. Bunlar kaçmaya kadar sana ha. Babuk kimin akıl ol akıl. Aslan ol babuk kimin. Ana telefonu ile bak. Dur dur dur. Ne telefonu? Mesela sabah çıkmadı ya Niye sen evde? <laughs>